Sveiki visi. Malonu visus matyti. Labas, dukra. Kas šitą suknelį? Nu, ar tikrai nepažįsti? Ne. Nu, taigi čia ta pati suknelė, su kuria vedėjai mamą, tėti. Taip greit pamiršai. turėtų būti gerai, jis dinksta, neskambina, nesirūpina. Paskui iš niekur nieko pasirodo ir mes jį turim toleruoti. Jis man skambino tris kartus. Klausia, kaip laikaisi tu kaip mama. Jeigu jam rūpi, tai lai mums ir paskambina. Nu, tai jisai gal turi savo priežasčių. Aš šiaip tai, jis myli mamą. Tikiuosi. Būk yra padėk man nusimalus šitą šūdą. Griaužia per visų galus. Švelniai, švelniai. Nieko nepasakoju, kaip tau su roku. Buvom susitikę na savaitę. Nežinau. Bus matyt. O matas kaip? Matas? Matas jis nebedirba. Jis išėjo kažkokį tai blizgų žurnalą. Nežinau, aš nuo to laiko nieko apie jį negirdėjau. Tai nesusiskambinat? Ne. Nu tai paskambink arba parašyk. Neskambinsiu. Žiūrėk, akivaizdu, kad tarp jūsų kažkas vyksta. Imk viską į savo rankas. Ne. Bronze. Que faz? Головою котупья тут нажим. Посекальбе, ну, ну, ну, ну, дуру дураш. Телефон с игрой несколько по скидке дарили коллеги Рубы конференции. Ой, kokia priežastis, kaip patogu. tas telefonas, pakrovėjas, kad tik nesikalbėti. Nelaiku toks pokalbis tavo. Nelaiku ar ne, tikrai nelaiku, bet kaip tu laiku vadingsti kaip į balą, kaip laiku tau telefonas įsikrauna, kaip laiku kažkokia tai konferencija, viskas taip laiku, nu kad tik su manim jokio pokalbio nebūtų, va čia tai taip grįšiu tai ir paskalbėsim. Ką tu sakai, Robertai? Tu žinok važiuoju. Ir negrįžk. Jūratė, o kur... Nebuvo. O... Skalbėsi.